mana cara orang buta minta ke gaji? Macam mana? Tak payahlah baik gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah bukan bisu. Main gogong main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air, air apa paling berani? Wah, tanya kat family. Air apa paling berani? Tak tahu lah. Itu Ajun. Lah itu pun tak tahu. Kenapa kenapa nama banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu mahal. Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Ya Mahmud ke pun tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Hmm, lampu Aladin jawab. Lampu ajaib tak. Jawapannya lampu majikan sebelah. Cuba kau pecahkan mesti dia keluarnya kau pahal tu kan. Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Hmm, Donald Duck jawab ya. Itik memang dua kaki eh. Allahu akbar tu yang payah tanya tu. Confident Donald Duck kata kan. Tu tu. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Macam mana cara orang bisu minta rokok? Ha betul, puan tu betul. Macam ni ah. Betul? Macam ni ke? Macam ni ke? Bagus. Akhirnya ada gak yang betul. <laughs> Macam mana cara orang buta minta gaji? Macam mana? Tak payahlah buat gayo macam tu. Macam ni ah. Cakap lah, dia lah, bukannya bisu. Ha, datin golak tu nasib baik tabuhan tu. <laughs> Dia dah terbayang dah tadi. Cecan ni ke? Cecan ni ke? <laughs> kan? Hmm. Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu. Dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Boyo tak pernah bunting. Boyo bertolong. Alhamdulillah dalam menyarap kawan tu. Pernah tengok boyo macam ni? Pernah tengok? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji kat keluarga kita bagus sebab dia nak menguji fokus. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. <laughs> boleh dia terbayang tu orang bisu dah lah bisu dah lah buta macam ni apa ah, hal kan ah, maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting ha, jadi maknanya atas kita mencorakkan keluarga kita tadi saya habiskan tadi kunci keluarga bahagia tadi yang kata lima tadi kan kunci rumah kunci pejabat cek rezeki yang halal kunci kereta bawa ke pemanduan kunci syurga last sekali kunci spare ha, yang ni kita kena pegang macam persatuan ni pun semua kunci-kunci tu kena ada kunci persatuan kunci kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal macam itulah kunci kereta perana hala tuju nak bawa persatuan kita keluarga pun sama dan last kali bila sebut tentang kunci spare kunci tak boleh ada satu dalam rumah kunci tak boleh ada ada satu je dalam persatuan maksud dia kunci tak boleh ayah je pegang ada kunci spare ayah ada satu isterinya pun ada satu anak-anak pun ada satu maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagia dan saling membahagiakan dalam persatuan juga jangan ingat kunci persatuan pada pengurusi bukan kuncinya pada AJK tapi semua ada peranan masing-masing orang nak buat program datang datang ramai-ramai benda ni benda benda yang baik daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan nah, ha, eh? jadi rasanya cukuplah setakat itu Kang tak semai jemaat pula Kang kan saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita kerana sudi saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006 Uh, saya handle Puspanita ni bawa dia buat team building dia buat kat Melaka saya ingat saya buat grup dalam 50 orang masa tu dengan syarat dia kata saya seorang ke ceramah 3 hari tu saya kata okey lah saya kata masa tu kan buat dulu lah lama dah jadi hari ni ha jumpa balik Puspanita tapi beberapa Puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspanita kan. Ha, yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam pun tahniah syabas Puspanita berada di lanasan yang baik sebab anda adalah kunci dan tunjang di dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang baik tu datang kepada Allah SWT benda kurang berpunca ke manusia sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.